Fin dai tempi più antichi, noi italiani siamo stati celebrati in tutto il mondo come grandi artisti, poeti, scienziati ed inventori. Basti pensare a Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Marconi e Meucci, e più recentemente ai Nobel Montalcini o Capecchi. Noi di Protest siamo qui per dare supporto a tutte quelle menti che favoriscono il progresso della scienza e dell'umanità il dottor Caminiti, professore ordinario di fisiologia umana, esperto in neuroanatomia e neurofisiologia, ci spiegherà come mai vengono utilizzati i primati nella ricerca. Cosa viene fatto precisamente, professore? Può spiegarcelo? In questo laboratorio oh, studiamo quelle che vengono chiamate solitamente le funzioni nervose superiori, o perlomeno le basi cellulari a livello di popolazioni. E eh, e di quelle funzioni che sono tipiche dei primati umani e dell'uomo. Si tratta di una ricerca fondamentale, eh, nel senso che è una ricerca di base, che però ha anche un impatto su eh, quella che viene chiamata ricerca applicata. Ci spostiamo ora nel laboratorio, dove gli assistenti del professore hanno preparato due primati per mostrarci quali test compiono. Tuttavia ci sorge una domanda. Perché usare proprio le scimmie? La eh, ricerca sui primati non umani ha aperto la strada eh, della cosiddetta brain computer interface e, e, quindi del controllo nervoso delle eh, protesi artificiali. Eh, la ricerca sui primati non umani ha aperto la strada eh, alla stimolazione intracranica che oggi viene usata comunemente eh, per combattere alcuni dei sintomi fondamentali della malattia di Parkinson. I primati non umani sono ancora fondamentali eh, per lo studio della sindrome da immunodeficienza nella scimmia che è l'equivalente dell'AIDS nell'uomo, dei modelli di molte malattie degenerative dall'Alzheimer eh, alla eh, malattia di Parkinson, come dicevo, ma anche adesso eh, si hanno dei modelli di primati non umani della malattia di Huntington. Quindi il campo di, appli di applicazione è vastissimo, non riguarda solo ne le neuroscienze, ma riguarda le malattie infettive, le malattie degenerative, le funzioni nervose superiori che poi aprono la strada allo studio oh, dei disturbi psichiatrici eh, o dei disturbi di relazione eh, o di interazione come l'autismo. È possibile sostituire queste pratiche con metodi in vitro ed in silico? Assolutamente no, perché non si può studiare l'intelligenza eh, o la tossicodipendenza eh, su una fettina di tessuto. Del resto coloro eh, che ritengono che è possibile sostituire questo tipo di studi con eh, modelli matematici o modelli computazionali, non sanno neanche di cosa parlano ovviamente, eh, si sbaglia di grosso perché eh, le neuroscienze computazionali creano modelli di dati sperimentali eh, che già esistono eh, ed eventualmente predicono determinati comportamenti di reti neurali eh, che non sono state studiate direttamente e che quindi comunque per una validazione hanno bisogno dell'esperimento. Pensare che ci si metta davanti a un computer eh, a, a, fare un modello computazionale di intelligenza o di apprendimento eh, e poi eh, da qui passare all'applicazione sull'uomo è assolutamente eh, miope e privo di senso. Siamo tutti curiosi di vedere cosa fanno nello specifico a questi animali, di quali test stiamo parlando e soprattutto a cosa servono. I primati, attraverso un joystick isometrico, dovranno controllare dei punti colorati e farli muovere all'interno di alcuni cerchi bianchi che compariranno sullo schermo di fronte a loro. Il successo dell'azione sarà ricompensato con uno stimolo positivo, ossia succo di frutta o acqua. A cosa serve però questo esperimento? Nell'esperimento due scimmie eh, eh compiono eh, dei, delle azioni eh, individualmente eh, oppure inserite in un contesto di cooperazione. In questo caso oh, quello che si intende studiare è l'effetto del contesto sociale sulla, sulle azioni che ciascuno di noi compie ogni giorno. Oltre ad un addestramento di abilità per permettere al primate di eseguire i test, serve anche un intervento chirurgico per montare delle camere di registrazione. Ma nello specifico, quali operazioni vengono fatte? Eh, questa scimmia ha, ah, è un macaco, è eh, un Macacus rhesus, come eh, tante altre scimmie eh, in cui si fanno questo tipo di studi che richiedono la registrazione dell'attività nervosa ehm, in animali addestrati in compiti specifici eh, è necessario eh, l'impianto di un fermatesta in titanio eh, che vedete sulla parte centrale del, del, cranio e di una camera di registrazione. Questi impianti sono totalmente e completamente tollerati eh, non creano nessun fastidio all'animale come si può vedere dal suo comportamento normale. Questa metodologia oggi è una delle più avanzate ma stiamo studiando, stiamo lavorando, si sta lavorando in molte parti del mondo per superare questo tipo di approccio e questo è un esempio di ehm, sviluppo di metodi alternativi agli attuali eh, o comunque di sviluppo di sistemi che portano ad un eh, miglioramento delle condizioni ehm, generali delle procedure sperimentali e che ancora una volta possono venire soltanto dalla pratica sperimentale e da chi queste cose le fa e non da chi le predica dall'esterno. Ringraziamo il professor Caminiti per la sua disponibilità, lasciandovi un ultimo spunto di riflessione. Se si vuole realmente ridurre il numero degli animali nei laboratori, il modo migliore è quello di sostenere la ricerca e non di ostacolarla. Protest vi ringrazia e vi saluta.